メカメカメカメカメ道楽おやお嬢さんチラシを見つけてきてくれたのかなチラシおやおやカメ道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーンをご存知ないないではご説明しましょう亀道楽ミッドガル支店では 7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのですがまコロ度な事件がありまして舞台のことを快く思われていない方々がですねチラシを隠してしまいましてまだ誰もクリアしておりませんへえいや参ったいった これは好機ですぞお嬢さん7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し景品ゲット第1号になってみませんかなこちらがチラシの見本です生かすでしょうぜひ7番街スラムをくまなく探してみてくださいやってやろうじゃそうだお嬢さんコンドルコインはお持ちじゃないですか実は私 コンドルコインを集めておりましてもしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ 気配がする どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだお嬢さんも廃工場には近づくんじゃないぞ連日の爆破でモンスターも気が立っているようだ、こんな時何でも屋がいてくれたら連日の爆破でモンスターも気が立っているようだ、こんな時 何でも屋がいてくれたら <laughs> どこにいるんだいはどこだあたしにかかればこんなもんよ からも けそこの毛逃がさないよ もしかしてマイフレンドと知り合いなのかいあんたシ羅だよねいかにも私はローチェ君は何かまずい匂いがするねだが安心したまえ今はプライベートだよ友達を探しに来ていてねどんなやつ お前名前は聞きそびれてしまったね私と同じ熱いハートの持ち主だよグレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだねえねえそれよりさコンドルフォートの相手してくんないコンドルフォート <laughs> 相手をしてあげたいところだが 私の熱いハートは君にはまだ早いもっと修行をしてきたまえ チラシゲット 最悪 名前はスタンプ今日は隊長の命令で夕食のパンを買いに行くんだ街に飛び出したスタンプはパンのいい香りを目指してずんずんずんずんと進みますミルクやハムやケーキには目もくれませんスタンプは自慢の鼻を使って街で一番のパン屋さんを見つけ出しますそうしてとってもいい匂いがするパンを手に入れました 任務を達成したスタンプは上機嫌鼻歌を歌いながら基地へ帰りますその途中スタンプは泣いているモーグリを見つけますどうしたのとスタンプは話しかけますお腹がペコペコくぽーとモーグリは言いましたそれは大変じゃあこれを食べてスタンプはモーグリにパンをあげました ありがとうクポモーグリは笑顔になりましたそうして基地に帰ったスタンプはパンをあげてしまったことを隊長に正直に言いましたそうかスタンプ君はとても立派なことをしたねそう言って隊長は頭を優しく撫でてくれました褒められたスタンプは尻尾を振って喜びましためでたしめでたし 今日はこれでおしまい楽しんでもらえたかなもぐもお話聞きに来たの 協力者を選定中協力者候補を発見照合データの検索を開始します小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなしうんまずまずの逸材です君何ブツブツ言ってんの僕はチャドリーよろしければ僕の研究に協力していただけませんか私はユフィよろしくねで研究って こちらの携帯バトルシミュレーターを使い仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんですほうなんか面白そうやるやるやるやるですね ことです戦闘データを解析した結果召喚マテリアの生成に成功しましたユフィさんのスピードはまさにイカこれからは雷帝ラムーと共に存分に暴れ回ってくださいそろそろサノン帰ったか 何やってんだいそのチラシがどうかしたかい見ない顔だね最近亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけどその仲間かい何でも屋の追っかけじゃないだろうね <laughs> 顔はあれだからわからなくもないけどさはあでもやめときなありゃとんでもなく面倒な男だよ よほど根気強く待つかそれか強引に行かないと本心は見せないだろうねいるんだよそういうのがこっちがあれこれ気を回してやってやっとああの私違うんでじゃあなんゃ迷子ですでももう大丈夫最後のチラシゲット さんのところに戻ろっかな <laughs> おおお嬢さんチラシを集めてきてくださった1カメ2カメ3カメ4カメ5カメ6カメ 素晴らしいお嬢さんがキャンペーン達成第1号ですおめでとうございます <laughs> まあ私の手にかかればこれぐらい余裕だですああそうだこれ差し入れこれはダチャウマということはお嬢さんもなるほど 推しの一というわけですね本当ならうちの店で酒でも酌み交わしたいところですがお忙しいようですな、ね、それに酒を飲むには死と年齢が足りませんなもう少し経験を積まれた暁にはぜひ亀道楽ミッドガル支店にお越しくださいとびきりの料理と酒を用意してお待ちしてますよ。 お嬢さんまたお会いしましたねコンドルコインが手に入ったらまたお越しください 難しいもんだなおじさん何ブツブツ言ってるのああうるさくしてすまない <laughs> 娘にゲームの遊び方を教えてほしいってせがまれてね絶賛勉強中なんですよもしかしてコンドルフォート私でよかったら相手になるよそそうかいじゃあお言葉に甘えて るほどようやくコツがつかめてきたぞん負けたのにうまく負ける練習ですよ娘の機嫌を損ねないようにギリギリで負けるのがコツなんだなずるいははその通り家庭円満の秘訣です ようでえ <laughs> 通貨コンドルフォートで一攫千金大金持ちになろうと思ってよ <laughs> あんたもちゃんと狙いでも残念賞金をゲットするのは私なんだよねな何よこっちだって人生かかってんだ引き下がるわけにはいかねえぜ 俺の賞金がピヨピヨと飛んでいくシンシンシン堕落してるやつ一人倒したえなんか言いましたミッドガルには負けないんだ私 今流行ってるんだっけ、は <sighs> イライラしててもしゃあないかいいよ相手してあげる ちゃった <laughs> 気は済んだ レディは大好きさ させてもらったよ君の熱いパッションこうして本気でぶつかり合ったのだから私たちはもう親友だ次は2人でツーリングに行こう約束だぞマイフレンド ちゃった君強いっすね当然ほら猫ちゃんに慰めてもらったらく猫ちゃんあとはよろしく <laughs> ンドルジャンプはガセネタどこだ 嬢さんまたお会いしましたね ルフォートでの対戦履歴を確認しましたここぞという場面での果敢な決断不利な状況でも諦めない不屈の精神ユフィさんはまさに理想のプレイヤーですデータ収集のためぜひ僕とコンドルフォートで対戦してもらえませんかべ別にいいけどやるやるですね お見事ですユフィさんついに僕の仮説が証明されました仮説証明はいウータイの堕落作戦に対抗するための仮説を検証していました賞金をかけることで意図的かつ急速的にこの町にコンドルフォートを浸透させああもういいから失礼しました結論としては賞金とマテリアはユフィさんのものということです マテリアってことはチャドリーがコンドルジャンプシッシッシ見たかミッドガル死んだユフィちゃんの完全勝利 <laughs> ユフィさんならどこでもどんな時でもたくましく生き抜くことができますよまた新しい仮説を思いついた時にはご協力をお願いしますねやるやるでやるやる はお持ちですかなお嬢さんならいつでも大歓迎ですよ。